Упражнение 4, 3, 1. Он новый. Она новая. Оно новое. Они новые. Зеленый парк. Зеленая трава. Зеленое дерево. Зеленые поля. Голубой океан Голубая река Голубое небо Голубые горы Синий свитер. Синяя сумка. Синее пальто. Синие брюки. маленький дом. Маленькая машина. Маленькое окно. Маленькие дети. 先生、最後のグループはパターンから外れてるように見えるね。気づきましたね。うん。どうして原型は E なのに女性形も男性形も後編か男性形と複数形をもっとよく見てくださいね。見えますかああ、なるほど。またあのギッキヒの規則だ。 そうですつまり男性系と複数系の方が例外で女性系と中性系は正常なパターンってことだねよくできましたところで先生ゲイティの単数形はバンバババーンリビョナクリビョナク